Passou, John? O quê? Eu, por exemplo. Ah. Você dá pra identificar onde tem isso aqui? Ó. Tcharará. Então, peraí, peraí, peraí. Aí você vai achar a sua pista, a sua próxima pista lá. Olha que eu vou falar já. Edu, vem aqui passar repelente. Essa é a sua pista inicial. Onde você acha que tá? Ah! Edu, essa é a sua pista inicial. Não, mas são quatro, cinco pistas. Edu. Eu jogo ainda. Edu. Já pode ir? Ian, pode. vem passar o um repelente. Ian. Repelente. Já, já. Vai. Tá começando. Vai, vai, Lara, você tá junto com a Alice. Lara cortou o cabelo? Hum? morto aqui. Então não vou passar. Achou? Mostra aqui. Mostra aqui. Leva lá. boys. esquentando, esquentando, esquentando, esquentando. Esfriou, esfriou. esse desenho aí, ó. Não tô tentando achar o meu. Qual que é o seu desenho, Edu? Árvore. Ah, vem cá, presta atenção. Olha, presta atenção no desenho. ajudar nos desenhos. Vocês pedem ajuda para tia Kelly se precisar. Entendeu? Por exemplo, dá para identificar onde que é isso aqui? Não. Dá. de... Porque a, a de vocês é junto. Tcharam! Próxima pista, onde é? No balanço, Lara. Yes! Qual é o balanço? Ô Edu, onde você vai?

Qual que é o seu desenho, Edu? Árvore. Ah, vem cá, presta atenção. <laughs> Olha, presta atenção. Tem mais pistas. Deixa eu ver a pista. São quantas pistas? Olha o desenho. Não sei se é quatro. Quantas pistas são, Jair? Cinco. Cinco. Qual que você pegou agora, Ian? Então, onde tem bujão de gás na chácara? Ah, tem mais? vários. Tem mais? Tem três. Então, tem quatro. Tem quatro. é grande, grande, muito grande. Aquela. Oh, muito grande. Aquela. Muito grande. A Eucalipto? A outra ali? Onde era a sua caverna? Última. Ei! chegando! Aonde? Tá chegando? Não? Tá frio, tá frio, tá frio. Frio, frio, frio. Tá esquentando, esquentando. Achei. É. Aí também não, pegaria fogo. Mas pra lá um pouco, ó. E as outras portas? Pode abrir. Tcharam! Tem um nome, tá? A gente ganhou, a gente ganhou, a gente ganhou. Você vai você. Thank you.